उसने कहा तुम प्यार में मेरे लिए क्या कर सकते हो मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ वो कहती है मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ तुम भी दे सकते हो क्या पहले तो ये बात मेरी माँ को जाके बताओ और ये रहा चाकू हॉस्पिटल तुम्हें तो मैं ले जाऊंगा पहले तुम ना काट के बताओ